van Jumpity, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we 5 manieren om rijk te worden. We beginnen met nummer 1. Oké. Ja, ja. Yes, gewonnen! geld! Geef me het geld! Snap weg naar deze zijde. <laughs> better. Okay, yuppie.